嗯，Hello，大家好，我是 c h o v 然后我是 HK 的总教练。那我们以第一晋级的话，其实是蛮开心，就是跟意料之内。那之后就是希望我们能等下抽到一个好签。嗯，这把的话应该一百分，就是我希望之后 Crash 玩这么好。对。嗯，就觉得蛮可惜 l m s 终于走到这一步，因为其实从最一开始英雄联盟我就已经开始，就从 Beta，那。 其实 Garena 开始有比赛，不管是 GPL 还是 LMS，我都是第一位参加的。那呃，感觉走这么久，就觉得第一是 LMS 可能是没有在成长，没有在变强，没有在进化。那就是最后会就是因为 GPL 还有 LMS，一开始我就已经有在打了。那其实他刚办这些比赛的时候，我都是第一个参加的，因为我从就是英雄联盟 Beta 的时候就已经有在打。 那其实走到这么久，就看发现就是 GPR、LMS 都没有在进步。那走到这样子，后来就是 LMS 没了，也蛮可惜的。那我自己签证的问题，就是也蛮可惜，因为在 LMS 然后办在台湾嘛，主主要是办在台湾。那在台湾的话，因为要让选手拿到签证的话，是一件非常难的事情，因为可能政府那边是比较不支持。那 要拿个签证非常难，那拿到签证的时候，却可能比赛都已经打完，那选手也没办法上场，就是 LMS 就是遇到这个状况。嗯，我们第一个目标当然是先进十六强，就是等下过几天的 BO5 一定要拿下。那接下来我还有队伍，就希望队伍能到更好的成绩，就是至少要打到第八名。